ya hello guys ya oleh teman seduya ah aku seduya ini ini sukut ini sukut lah pasti kalau sama ah parah ini kalau iya pak oh wah kalau aku lupa ah ini sekarang

السنتين بواينو sekarang lakas berhenti lakas bisa Hah? itu eh tadi aku kena mana aku pengen

いう点かなだよitu ulang kalian tenang tenang mau

诶 <laughs> quá tuyệt vời sắp đồ Angkat terlalu pak Terbangin Nah